Atenção! Esse vídeo é contraindicado para as pessoas que estão acostumadas com os assuntos relevantes do canal do Otário. Assista por sua conta em risco. O anão careca do Embu, o rei do vitimismo, Nando Willis Moura, é, quer dizer, o rei da mentira, Nando Mix Reino de Moura, ou caralho, o youtuber Nando Moura tá mendigando por minha atenção mesmo, hein? Puta que pariu! Já deve ser a terceira ou quarta vez que ele faz videozinho falando sobre mim. Não fode, porra! Não contente em ter sido completamente esculachado na resposta que eu dei ao primeiro vídeo dele na semana passada, expondo todas as mentiras que esse vagabundo estava falando sobre o canal do Otário, o propagador de ódio que se diz cristão resolveu se superar mais uma vez. Aliás, se você ainda não viu esse primeiro vídeo que eu fiz desmascarando esse mentiroso, é só conferir aqui em cima, porque eu não tô com tempo e muito muito menos saco para ficar repetindo tudo aquilo de novo, não. Bom, então vamos lá. Dessa vez o Picareta adicionou mais um trecho da tal live do meu canal, revelando que eu, Otário Anônimos, estaria sim me referindo a ele e teria inclusive confessado isso aos meus editores, ao pronunciar mais uma das inúmeras palavras proibidas do dicionário não do centrista, malacoizinho. Olha só. Com 32 e 35, eles falam assim, otário, não, não se faz de desentendido. De quem que a gente tá falando? De, de quem que a gente tá falando? Ou você tem uma chance pra descobrir quem foi, foi que quem foi sugestão. Que Quem foi, otário? Quem foi? O Malacoizinho lá, é, o Malacoizinho. <laughs> vai. O Monkey de Love. Vai, então vai, põe lá o jeito que tá, vamos terminar logo esse negócio aqui, caralho. Oh, do Malacoizinho lá, do Malacoizinho lá. Pois é, eu nem preciso dizer que esse bosta teve a cara de pau de fazer de novo uma montagem fraudulenta, completamente tendenciosa, apenas para tentar sustentar as próprias mentiras, né? E mais uma vez, o pilantra pegou um trecho da minha live, onde novamente esconde a tela original, lembrando que os meus vídeos estão disponíveis sob a licença Creative Commons, ou seja, qualquer um pode copiá-los e usá-los. E juntou tudo isso de forma a parecer que o que a gente estava conversando seria uma continuidade da fala anterior. Porém, se qualquer pessoa com um mínimo de curiosidade e bom senso verificasse a live original, que também está disponível para todo mundo assistir, iria perceber na hora que eu estava me referindo a um usuário do chat chamado Monkey Deluf, que em toda live de fechamento de pauta que eu fazia, ficava escrevendo putarias com conotações sexuais nos comentários, além de ficar repetindo de forma compulsiva a palavra malacói, Entenderam agora porque eu disse malacoizinho? Pois é, os editores do canal, para me zoar, pois sabem que eu fico puto quando ficam perdendo tempo lendo comentários estúpidos enquanto estamos trabalhando, adicionaram um comentário desse usuário na parte final do roteiro, de forma a fazerem uma pegadinha comigo no momento em que eu fizesse a repassagem do texto. E foi justamente o que aconteceu. Após eu ler esse trecho, eles ficaram brincando comigo e perguntando se eu sabia quem seria o autor do tal comentário. E obviamente que ninguém em sã consciência poderia chegar à conclusão que eu estaria me referindo ao imbecil paranoico do Nando Moro, que, ao contrário do que disse em seu vídeo, não foi citado em nenhum momento da live. Então, se você foi mais um dos inúmeros inocentes que caiu em mais um golpe desse vigarista e ainda tá achando que eu tô mentindo, então não precisa acreditar na minha palavra, não. Pois, como eu sempre digo, basta checar as fontes e conferir o trecho original, sem cortes maliciosos. Olha aí. Ah, para finalizar, eu coloquei aqui um comentário aqui de um, de um espectador muito, muito, muito carinhoso aqui, então vejam aí se vocês concordam. Ah. E esse foi mais um Otário News com as principais notícias do dia. Hum. Vê aí, otário. É, e aí, curtiu então? E se inscreve aí e arregaça esse like, porque aqui o otário tem a piroca tão grande que bate nas, nas duas mãos. Entre parênteses, <laughs> tem que botar o é. nome. Vai, põe lá, caralho. Volta lá o que tava antes, tá? Você tem, você tem uma chance pra descobrir quem foi, foi que quem sugestão. Quem foi, otário? Quem foi? O Malacoizinho lá, é, o Malacoizinho. <laughs> Vai. O Monkey de Love. Vai, então vai, põe lá o jeito que tá. Vamos terminar logo esse negócio aqui, caralho. Você tem, você tem uma chance pra descobrir quem foi, foi que quem foi Quem foi, otário? Quem foi? O Malacoizinho lá, é, o Malacoizinho. <laughs> Vai. Vai, tu vai, põe lá o jeito que tá. Vamos terminar logo esse negócio aqui, caralho. É, parece que o cosplay do Henrique Cristo anda subestimando bastante a inteligência dos seus inscritos, né? Pois só continuou com essa farsa porque ele realmente deve imaginar que os seus fãs nunca tiveram a capacidade ou inteligência de duvidar da sua santa palavra. Mas, por seu azar, muitos deles tiveram o bom senso de verificar as fontes originais e descobriram por conta própria que foram enganados pelo pseudo-guardião da moral e dos bons costumes. Aliás, o arrombado ficou tão desesperado ao perceber que seus inscritos estavam descobrindo toda a mentira inventada por ele, que até os proibiu de fazerem parte do canal do otário. Isso mesmo, ele ordenou por duas vezes em seu vídeo que eles saíssem do meu canal. Mas parece que o resultado não deu muito certo não. Alguma dúvida a respeito do canal do otário? Agora ela acabou. Você não pode mais participar deste canal. Ah, já digo para você, Tá participando aí do canal do Otário? É sua hora de deixar essa merda de canal. Você precisa entender, cara! Se assistirem ao canal do Otário, que é especialista em desmascarar empresas e pessoas que promovem propagandas enganosas, vão acabar descobrindo que eu sou uma porra de uma fraude! Sem contar que esse safado Fado gosta tanto de manipular o seu público que apaga todos os comentários contrários aos seus, dando assim uma falsa ideia de unidade para os seus seguidores. E olha que eu até tentei deixar um comentário no vídeo dele, mostrando que tudo o que ele tinha acabado de dizer era uma grande farsa. Mas é óbvio que o covarde não deixaria isso público, né? Às vezes eu fico até me questionando se esse puto não seria um militante esquerdista infiltrado no conservadorismo da direita. Porque as táticas que ele usa para alienar, distorcer, enganar e fazer de idiota os seus próprios seguidores é exatamente a mesma. O que? Ainda não tá convencido? Esse cara é tão mau caráter que usa a desgraça dos outros para se autopromover, como fez ao colocar uma pessoa tetraplégica em uma cama apenas para mostrar como ele seria bondoso e generoso, fazendo doações com dinheiro dos outros e ao mesmo tempo me criticar. Tá de sacanagem, né? Ô seu arrombado, se autopromover com a desgraça alheia é nojento mas também um cara que não respeita a mãe dos outros e até mesmo a morte do próprio pai para se autopromover, não dá para esperar algo diferente, né? É, Nando Moura, e não é que um otário com um saco de papel na cabeça e voz de viado está desmascarando alguém que supostamente não usa máscara? Aliás, faz mais videozinho sobre mim aí, porque cada um que aparece por aqui para me xingar, depois de assistir alguns dos meus vídeos, acaba curtindo o canal e ficando por aqui mesmo. Aí, antes que eu me esqueça, aqui é canal do otário, porra! <laughs> Não é